Cześć, ja jestem Monia. Witam Was na moim kanale Monia Gotuje i zapraszam na moje filmy. Cześć, witam Was na moim kanale Monia Gotuje. Dzisiaj robimy pierogi ruskie. Tutaj mam przygotowaną mąkę. Najlepiej pierogi robić z mąki 500 lub typ 500 lub 550 y, tu już mam przygotowaną mąkę. Mąkę zaparzamy gorącą wodą. To jest mniej więcej 300 gram mąki. I do tego myślę, że zużyję około 3, no maksymalnie 3 szklanka wody. Musimy to ciasto zaparzyć. temu, że ciasto doparzymy, będą pierożki bardzo delikatne. Przez to, że ja ciasto zaparzam, nie daję jajka. Robimy aż Salomão Caminho. Bora lá viajar. zarabiamy. O, myślę, że będzie w sam raz ciasto. Kranik tak, sobie odstawię. Teraz już będziemy ręcznie zarabiać ciasto. ciasto wychodzi idealne, sprężyste. zarobiť až to stane Wyrabiamy ciasto. Jeszcze sobie podsypię to skormonką. O, ciasto jest takie sprężyste, coś jak drężowe. Sobie mąki więcej. O. Mamy mąkę. Jeszcze na bo się przyda. O, i jeszcze zrobiamy. Teraz to mamy wyrobione. Żeby nam było wygodniej pracować, to sobie weźmiemy połowę ciasta. O. Ładnie wyrobione. Jeszcze sobie weźmiemy połowę ciasta. Będziemy rokować. będziemy dołkować. Przygotuję sobie szklankę. Szklankę, szklankę, szklankę. Taką... Yy... O, a nie będą takie większe. Ja się taką średnicę sobie wezmę. Szklankę, Dlatego jeszcze sobie przygotujemy wałek. Wałka, a już. надо делать? Даем закрылочки нашу. To Słabo podsypałam i mi się przykleiło. Ale to nic. Zawsze można się uratować. Dodać więcej mąki na styk. Dlatego tak ważne jest właśnie powstytywanie. teraz już jest dobrze podsypane, już nie powinno się nic wydarzyć. Ciasto może być tylko twarde, bo z tego względu, że dajemy jajka, więc nawet jak będzie tylko twarde, to i tak samo nie zaszkodzi. Jajko właśnie powoduje to twarde ciasto. No prostu jest e, za grube. Często, często jest to za grube na tych pierogach, które jemy. nog niet met terug. trzy, yy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.

21 pierożków wyszło takiego jednego ciasta. I teraz będziemy farsz robić. To jeszcze sprawdzę, bo mi się woda gotuje chyba. Nie, to się nie gotuje dobrze. Możemy sobie spokojnie robić pierożki. Tutaj mam farsz. Farsz, który przygotowałam na pierogi ruskie, czyli ziemniaczki ugotowane, zgniecione praską, yy, ziemniaczki, cebulka przesmażona na oleju yy, i ja dałam, nie daję białego sera, tylko dałam fetę. Ona jest fajna, słona, ale taki fajny daje posmak. I to wszystko wymieszać, wymieszać, może praską też zgnieźno, żeby bardzo fajnie się wtedy łączą składniki na taką gładką masę. Dużo pieprzu, trochę soli. Bufeta jest słona, więc nie trzeba tej soli aż tak dużo dawać. I mamy farsz gotowe. I teraz robimy pierogi. Bierzemy sobie po kawałku takiego farszu, kładziemy na każdego pieroga. Najpierw. Aha. Mhm. Teraz będziemy kleić. O. Przez to, że ten farsz tak wygodzimy, to nie będzie nam się tutaj wystawał za bardzo. Łatwiej się będzie kleiło. Pierwszą turę mam gotową. Muszę to obkładać. i już będziemy wejść. Jestem. Ręce do mąki. Bierzemy pierwszego pieroga. I wkleimy. Boczki. Sprawdzamy, żeby nic nie wyszło. O. Ładnie. Już mamy pierwszego pierożka. Proszę bardzo. I następny. I następny pierożek. ciastko możemy o, żeby nam nie przeszkadzało, to możemy sobie zdjąć. o, z tych resztek jeszcze będą kolejne pierogi. Tak. Już. Zdejmy następne. Proszę bardzo, dobrze klei. robimy pierożka. Brzeg do brzegu. O, brzeg do brzegu. Najpierw tu łapiemy. Tu sprawdzamy, żeby nic nie wystawało. Sklejamy. Z drugiej strony to samo. nakładane można też w ten sposób bezpośrednio nakładasz i wklejamy od razu. Musimy tutaj posypać trochę mąką. Układam te żeby się na mnie przyklejały. Teraz będziemy na nowo układać farsz. Mniej więcej tego farsz, farszu tak wychodzi pół łyżki, nie? czyli mała łyżeczka. Tak bym to powiedziała. Taka mała łyżeczka pełna. O. Troszkę tego farszu trzeba dać, żeby był wyczuwalny w tych, wyczuwalny w tych pierogach. zrobić kolejną do drogów. Tak. O, jeszcze jeden. I teraz będziemy kleić. Poręka sobie umyję. I już idę. Kolejne. To nawet dobrze się robi, jak jest ręka zbliżona też. O. Już mamy kolejnego pierożka. Tak, żeby było widać, jak robię te pierożki. I odkładamy. w środku. Sprawdzamy, czy tutaj coś nie wystaje. Klejamy, klejamy I wreszcie rąbek następny. zadowolona pierożki. Słuchajcie, pierożki gotujemy, yy, <clears throat> wrzucamy na gotującą wodę, czekamy aż wypłyną i od wypłynięcia gotujemy około 5 minut. A teraz zapraszam na moje inne filmy, piszcie komentarze, subskrybujcie, pa pa!